La définition de la start-up, c'est un petit business, pardon de, l'anglicisme, qui a juste commencé et qui est en train de chercher pour, améliorer son business model et ses finances. Et vous voyez très bien que ça, ça peut répondre, cette, finalement, cette euh, définition répond en fait à la création d'une entreprise, je dirais normale, et d'une start-up. Une entreprise normale, elle cherche aussi son business model. D'accord Elle cherche aussi des financements start-up, effectivement, vous rajoutez l'innovation et la concentration de moyens, et là, vous êtes bon. Là, euh, vous verrez, c'est pas la peine que je vous explique, vous avez effectivement le processus de, de start-up. Ce qui, est, ce, qui ce qui est intéressant et, à noter, c'est que dans le processus de start-up, hein, est clairement explicité que, bah, quelquefois, il y a des échecs. En France, il y a des échecs. Je ne sais pas au Vietnam quel est le taux d'échec. En France, euh, le taux de survie des start-up c'est 20%. Euh, et encore, 20% euh, à la suite de l'incubation. Donc c'est compliqué. Euh, on considère en France qu'une une entreprise est à peu près viable si elle a 3 ans d'existence, 1 million de chiffre d'affaires et environ 6 personnes. Ce sont des critères comme d'autres, mais bon, c'est... Et en fait, ben, il y a une, itération pour derrière arriver au succès. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu la raison de la mise en place d'un écosystème d'incubation, justement pour limiter ce facteur d'échec et voir comment on peut capitaliser sur ces échecs pour trouver des nouvelles solutions qui permettent effectivement d'améliorer le taux de survie des, euh, startups parce que le but effectivement c'est la commercialisation euh, je dirais d'un produit, c'est la création de valeur ajoutée, c'est la création d'emplois et c'est le développement économique. C'est ça le, Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met en place pour assurer un meilleur accompagnement des, startups et des entreprises, on met en place des écosystèmes. Un écosystème, c'est une communauté d'organismes vivants, hein. ça c'est la définition première, euh, et, de, avec des, composants, euh, des ressources, pas forcément vivant et qui, qui structurent un environnement, qui façonnent un environnement. Et en fait, quand on, mentionne un, écosystème de start-up, en fait, on s'appuie sur trois éléments, trois éléments euh, structurants. D'abord, c'est les talents. Parce qu'il faut avoir, il faut, il faut faire du, pardon de l'anglicisme, il faut faire du sourcing de talents. C'est-à-dire que ce euh, c'est pas facile de monter une start-up, ça demande du travail, ça demande de l'intelligence, ça demande de la motivation. Donc il faut avoir des gens hein, qui, euh, qui, qui, qui veuillent se lancer dans l'aventure. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est toute l'organisation support et toute l'organisation suivie. Hein. donc tous les, tous, les, tous les juristes, tous les banquiers, tous les incubateurs, tous les comptables, pour que en fait, on apporte une structure support au porteur de projet et à son équipe, afin qu'il ait tous les éléments pour pouvoir le mieux possible répondre à, euh, je dirais, des, des, des euh, euh, exigences euh, du marché, des exigences juridiques, comptables, etc. Donc qu'ils soient bien armés pour ça. Et il existe des structures de support. Et puis vous avez besoin de financement, parce que sans finance, vous ne pouvez rien faire. D'accord et que, et que avec les finances, bah, vous, pouvez développer votre, vous pouvez développer vos activités. Alors, il y a plusieurs types de financement, on ne va pas rentrer dans, ces liens. Vous avez, vous avez le, le, le love money, vous avez euh, des financements non dilutifs, c'est-à-dire qu'on va vous prêter de l'argent sans rentrer dans le capital. Vous avez des, des, des, des financements dilutifs, c'est-à-dire que vous avez des venture capitalistes qui vont venir dans votre capital, mais qui vont prendre des parts. Donc voilà, donc c'est soit vous avez des aides, des dons, des prêts, ou des prises en, des prises de, en, en capital. D'accord.